سيدي يا رسول الله معذرة يا سيدي يا رسول الله فلست أبغي نظير المدح إحسانا فأنت أسمى على شعري ومنزلتي لما سمعت بمدح الله سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه Yeah. فوقهم Mr. سعيد حبيبي المصطفى